Llegó el número del fucking terror 2020 pa' ponerle calor Es mi verde, por eso lo olor Y tus ojos cambiando de color Ya no me hablen de ese viejo amor Solo de oro, de dinero y valor Un tequila pa' ponerle sabor Y unos gramos pa' calmarme el dolor Así la vivimos y ser así Hasta que me muera en el carril O hasta que me matas en sí Hijos de su perro nos espero aquí Andamos en troca en el mini Y un Chevy donde andamos feeling CD 哇。